माल आ गया आ गया आ गया आप इंडिया सब स्पीड मत करो स्पीड मत करो बिल्कुल जाएगा don't speed me don't speed कोई तरीका है भीख मांगने का where from can you guess from from my heart oh so boring trailer है देखो अभी क्या होता है आई एम फ्रॉम कोलकाता अच्छा <laughs> अरे हम भी तुम्हारे भालोबासी अरे हम भी कोलकाता से है यार क्या कोलकाता में कहा से हो अरे यार इतना पूछ के क्या करोगे घर आओगे क्या हाँ। आप बुलाओ तो आ जाएंगे देखो देखो दरिंदगी चेहरे से टपकती है नंबर एक का कबीना जी जी जी आंखें देखो नीयत में खोट साफ नजर आता है हवस से भरी हुई आ जाओ चॉकलेट कौन लाएगा तुम्हें मैं तुम ही लाना मैं कैसे ला सकती हूँ अच्छा हाँ तुमको तो शर्म आएगा ना मेडिकल स्टोर पे बात तो सही है तुमने खरीदा है शरण नहीं आता उतना वाह दीदी वाह दीदी नहीं नहीं दीदी वाह दीदी मतलब दीदी हो जा रहा है तो भाई ऐसा कहाँ लिखा कि इंडिया वाले स्किप नहीं कर सकता अरे हम बोलते हमारा रूल है हमारे यहाँ ऐसा ही होता है कहाँ से आप बिहार आपका बिहारी आ गए बोले थोड़ा थोड़ा अपना अच्छा हाँ, मैं कोलकाता से कॉलेज में स्कूल में कॉलेज फर्स्ट ईयर नहीं second year next year exam कोई बात नहीं कोई दिक्कत नहीं तुम तो पास हो ही जाओगे वो बस आप एग्जाम दोगे बैठे बैठे वो जो क्या कहते हैं जो साइन करने वाला रहता है वो ऐसे मार्क्स देता रहेगा बोलेगा इतनी सुंदर लड़की इतना बड़े बड़े तो आपकी कोई बहन भी है क्या बगल में हाँ यहाँ पे आज वीकेंड है ना तो सब लोग हैं सब लगे पड़े अपने फोन में दिखा दो अपनी बहन को नंबर एक का कभी फ्रेंड से बात कर रही है कोई बात नहीं उसको नहीं देखेंगे आप ही को देखते रहेंगे आप सुबह <laughs> बॉयफ्रेंड तो नहीं आपका इधर हमसे गाना हो इतना सज्जन इंसान कहीं नहीं मिलेगा झूठ पे झूठ झूठ पे झूठ बोलती जा रही है शर्म नहीं आती हाँ यार सज्जन इंसान की जरूरत नहीं है ना हमको हम सज्जन नहीं है ना अच्छा तो आपको टर्की पसंद है ठीक है डू लाइक आयुर्वेदा आपको आयुर्वेदा अच्छा नो नहीं but I want to see your jadi buti I got broads in Atlanta, just to lean the family, credit cards in the scammers, hitting the. देखा आ गया ना औकात पे गर्लफ्रेंड है पूछा मैंने हाँ तो ये रहा मेरा गर्लफ्रेंड ये मुट्ठल है तुम आर्ट्स लेती हो तुम तो दिखा अबे ये क्या है अबे ये, अबे ये, ये रहा